Ciao a tutti belli bellissimi Ho deciso che ogni settimana vorrei che ci fosse un video um, sul mio canale e penso questo lo posterò anche su Facebook come una sorta di update in quanto se non pubblico un video professionale fatto bene comunque voglio tenervi aggiornati su quello che sta accadendo e quello che sta succedendo e quindi si intitolerà update poi metterò la data e poi metterò gli argomenti di cui parlo, però principalmente vi farò partecipi dei progetti su cui sto lavorando essenzialmente. Cosa c'è da dire? <laughs> Beh, eh, ogni settimana, eh, oramai eh, sono mm, tu, tu, tu, quasi, quasi tre mesi, 9 novembre sarà tre mesi che sono a Genzano, che sono ritornato in Italia, e sono praticamente i primi due mesi, i primi mesi, il primo mese principalmente è stato tutto molti, molto dedicato alla tecnica, a migliorare la mia tecnica, ad investire sui materiali giusti. Quindi c'è stato quello e poi primi video, cose e ogni volta che ho pubblicato, ogni venerdì, ho avuto una sorta di crisi <laughs> esistenziale ogni venerdì um, in quanto non lo so, non so se mai av avete pubblicato qualcosa su Facebook o Instagram, sui social media e magari vi impegnate tanto, fate tanto e poi dici ok che sta che ne so, mm, eh, avete appena aperto l'account, avete poche amicizie speri che farà 10-15 likes e invece magari ne fa 8-7 e ti incazzi no? E, in realtà ogni, ogni, volta che ho pubblicato, ogni volta che pubblico c'è quella cosa di... Uh, non, non riesco ad andare oltre, cazzo. <laughs> e, ehm, e quindi diciamo questo venerdì è stato una delle più ricascate, possiamo dire, perché ho pubblicato una cosa nuova, una serie, una serie nuova um, che parlava appunto dei test, del testo della canzone e vabbè vedi che praticamente no, non c'è proprio crescita, cioè dal primo video che ho pubblicato che invece ha avuto una sorta di spinta, poi tutti gli altri sono andati tutti a calare. Quindi quello che mi fa capire tutto ciò è comunque che i miei contenuti non portano quell'attenzione ah, che fai, ah, cacchio, uh, me lo vedo, me lo faccio. Quindi mi devo migliorare sicuramente a livello di contenuti, di cose che faccio, dico e scrivo. E quindi, uh, che è stato venerdì, ho pubblicato il sabato, il giorno dopo, tipo ho tristezza dico, cazzo, non, non <laughs> riesco, non faccio. Allora tutta, sono stata tutta mattinata, ma, là, sono stato tutta mattinata, mi sono fatto una passeggiata e sono andato in giro e ho pensato, bla bla bla. Cioè, per ora l'obiettivo è essenzialmente di riuscire a raggiungere una stabilità economica uh, facendo i contenuti mh, mm, eh, che faccio. Ora però mh, mm, vi domanderete, mi domando anche io, quali sono i <laughs> contenuti che, fai, che farai? Che cazzo sto a fare? Allora, ritorniamo alle basi, ritorniamo alle passioni che, di quello che mi piace fare. A me mi piace scrivere e, e ho cominciato con poesia, ho sempre scritto poesie in quanto uh, scrivo quello che penso, le emozioni di qua e di là e uh, ho ricevuto dei feedback positivi. Poi c'è stata la musica, e quella è stata una cosa che ha cominciato là, ma è una passione. Poi le due, la poesia e la musica, in realtà si sono combinate benissimo perché le canzoni che faccio essenzialmente sono un'evoluzione della mia poesia. A me piace tantissimo fare beats, fare sottofondo, cantare le emozioni che provo, cantare le riflessioni che ho su quelle emozioni. Coi video mi piacerebbe poi sviluppare dei video narrativi uh, con musica uh, che parlano di esperienze, capito? E questo... Un'altra cosa che mi dispiace dei contenuti è che per ora sono molto concentrati su me, me, me, Lorenzo Massa, ma a me eh, piacerebbe proprio sviluppare anche contenuti, esperienze di altre persone, no cazzo? Cazzo che la luce viene sempre più forte, speriamo non mi messed up il video. L'essenziale è che mi piacerebbe già arrivare là, no? Già stare su quel passo da persona che ci ha successo, ha tanta mh, mm, popolarità, perché essenzialmente l'obiettivo finale è di riuscire ad avere una stabilità economica in quello che faccio, no? E c'è la possibilità. Oggi, grazie a un sito americano che si chiama Patreon, e io già ne ho parlato nel terzo video, uh, i tuoi fan possono supportarti e io credo molto in quello, perché non è, non è un prodotto che ti paga, non è un... perché oggi la, la maggior parte, quasi tutti i giornali, la tv, uh, eh, Facebook, tutte queste cose che lavorano su idee, lavorano su persone, su pensieri che noi sottovalutiamo e non vogliamo pagare, um, uh, utilizzano pubblicità per fare i soldi e quello vuol dire che uh, più o meno come cacchio ti pare, tu come artista sei influenzato da quello uh, che che ne so, mh, mm, dalla macchina che ti dà 50.000 euro per magari include la tua macchina, la sua macchina con il logo dentro il tuo video. Vabbè, comunque, ritornando, cioè quello comunque è l'obiettivo. Ora, per arrivare a quell'obiettivo, statisticamente, uh, dall'1 al 3, massimo 10% tu della tua fan base, delle persone che seguono, ti uh, supporterà, ok? Quindi Qual è l'obiettivo per raggiungere quell'obiettivo? Avere popolarità, ok? Se ora io faccio contenuti, faccio cose, idee, idee su idee, e metto video e vedo che i miei video non prendono un cazzo, <laughs> io eh, non sto raggiungendo quell'obiettivo e quindi entro in una crisi. E quindi que- questi sono tutti i ragionamenti che stanno dietro. Vedendo che quei video, quelle cose non vanno, allora sto provando, esplorando varie cose. Ecco, ho una pressione ora di riuscire a fare un minimo di soldi il prima possibile. Uh, così anche di avere un'indipendenza e quindi c'è quella pressione di riuscire a far bene subito, no? Di... L'update doveva essere un attimo su... <laughs> doveva essere un attimo sul, uh, sui progetti, quindi venerdì, questo venerdì uscirà la seconda pubblicazione canzone che faccio eh, che si chiama And It's Over, che, e questa però è una canzone già terminata che, su cui già ho fatto e la settimana dopo, eh, il prossimo venerdì, uscirà un'altra canzone chiamata... Eh, il titolo è a, è a numero proprio perché la lingua non importa, è 1, 2, 3. Poi altri cambiamenti, eh, piano piano sto ritornando all'italiano, quindi sicuramente ci saranno più contenuti in italiano, semplicemente perché eh, sto in Italia, le esperienze proprio a livello di persone, di pensieri ritornano un po' ad essere in italiano. Uh, porca trota ragazzi, è tipo... Mi si è bloccata la telecamera, quindi ho perso... Senti... Vedere che qua mi va a incazzare, ok ho, com <laughs> ho, cominciato tre progetti a livello di canzoni. Um, uno viene dopo dalla crisi esistenziale di venerdì, quindi uh, <laughs> non stavo migliori, nelle migliori delle emozioni in quel momento, uh, quindi non sarà una canzone felicissima, mm, vi dico soltanto che il ritornello è So soltanto che muori, <laughs> so soltanto che muori, è il solo valore che mi dà rincuore, quindi, <laughs> quindi vedremo un attimo. Poi, il secondo progetto, che non so dove sta andando, non so se sarà finito, ho preso Nagita Alli Castelli e eh, la società dei Magnaccioni, la sto tipo remixando, e poi forse ho cominciato a farci un rap sopra, però <laughs> cioè l'ascolto ora e mi viene solo da ridere, quindi non so se... Cioè sono quelle cose che dici sì che ci hai lavorato così tanto e so, ci so fighissimo, invece no, fa proprio cagare. <laughs> e l'ha mandata a una persona molto importante, magari avevo pensato poteva lavorarci anche lui così, e invece poi <laughs> mi tipo mi ha detto, mi sa Lore che mi hai mandato l'audio sbagliato, <laughs> si sente male, quindi... Già aveva il commento così di ritorno ho detto ok, Ok, quindi... Però appunto per quello allora magari forse la rigiro e la vado sulla cosa comica, la canzone comica. Poi ho, ho lavorato questa settimana su due progetti che non sono eh, miei. Uno è privato, purtroppo non ne posso parlare, però spero che sarà pubblicato e poi potrò avere un link là perché è una cosa che mi è stata molto al cuore e mi ha fatto veramente piacere fare. E poi ho lavorato su una poesia di Riccardo Monti, carissimo amico mio, eh, in quanto è il padre di una carissima amica mia che conosco dalle elementari. E, um, lui ha scritto questa poesia per Alessandro Abatini, poi eh, nel commentario, non so se Riccardo ha uh, una pagina Facebook o qualcosa, mi informerò, comunque metterò il link appena uscirà anche la, eh, il progetto, questa poesia parlata da me con una canzone sotto, la metterò linkato ai commenti qua sotto. E non mi espongo più di tanto su Alessandro Abbatini, eh, purtroppo c'è stata un'esplosione qui a Genzano e questo ragazzo mh, mm, è morto. Pensare di morire in questo modo è terribile. Quindi ecco, le mie condoglianze se raggiungeranno la, famiglia, questo video non lo so, uh, però comunque a questo ragazzo perché, pff, vabbè. Ritornando ai progetti, poi, e questo magari mi farebbe piacere se voi commentaste, mi diceste quello che pensate, non lo so. Um, ho questa idea continua, magari di fare dei video uh, che prendo uno spunto da video che vedo già su YouTube. Ci sarebbe l'idea dietro di fare dei video sorta educativi, nel senso un'idea, vi dico l'idea che avevo, un'idea di, di, un video che in realtà già ho scritto sarebbe per esempio il motivo per cui odio le pubblicità. Poi un'altra sarebbe mm, prendere la mia tesi e farci un video sopra e la mia tesi parla del motivo per cui le arti sono importanti e poi magari una terza idea sarebbe quello di fare interviste a persone eh, su determinati argomenti eh, che a loro toccano particolarmente. Però perché dico educativi? Perché mi piacerebbe portare dentro questi video educativi delle referenze, come sia un saggio universitario, come sia una ricerca universitaria, una ricerca in generale, mi piacerebbe farlo, però ancora non l'ho fatto, quindi uh, perché essenzialmente? Perché a me interesserebbe fare magari prendere quell'idea, per esempio perché la pubblicità porta a determinate cose a livello psicologico e magari farci una storia su questo eh, ragazzo magari che circondato da pubblicità pubblicità poi porta qualcosa a questo e farci una storia e poi farci un video, una sorta di corto, un film, non lo so. In realtà io ho già due o tre script che mi piacerebbe produrre. Il problema è che non ci sono <laughs> non ci sono purtroppo le basi per farlo perché ci vuole altra gente e essenzialmente è quello il problema più grande, ci vuole gente appassionata come sono appassionato io per fare queste cose. Il problema è che io lo, lo sto facendo, però <laughs> i video sono stabili perché non c'è nessuno che li muova e non ci possono essere attori e varie cose. Vabbè regà, cioè, sto a divulgarmi troppo. Questo è un update <laughs> di questa settimana. Lo finisco qua prima che dico altre cazzate. E ci vediamo alla prossima, bellissima. Ciao!